ってなくしてく単純なな霧が暗いね暗いね三々の炭酸水に溶かしてこながした香味料お水で割ったウイスキーただンコロンクランコロン破ってしまったんだ答えはどこでしょう感情だってそして経験の 不せかちにシェットボー巻く毎日不器用で寂しそうだった君を救いたいのだ痛みが残るしけかに不確定な雲落ちが目を離すまで手を打ちないで不安のこの目やってくらいたんだ 明快な放して大愛なせっかを調子で将来の口を出して腐った果実と心臓もさらって愛して後悔は最後にとっていて刻々と過ぎゆく時間宝石は超思っていては